Eita, menino, será? Ixi, o moleque tá dando porra, mano. Olha, olha, ele vai fazendo com lesadão, ó. Meu Deus, parei de jogar por causa de doido, ó. Parei de jogar de novo porque drobou a cara dele daqui. Eita, eu acho que já tô ficando é doido, 5 horas. A cara do moleque drobou ficou parado olhando pra mim. Eu olhei de bando aí pro outro, aí assim, não tinha nada aqui. Olha o moleque, olha pro retardado. <laughs> Meu Deus, mano. Agora tá só ele. Eita, lá vai ele. Será um pro play desconhecido, moleque? Olha, droba bacana. Eita, emulador. Só jogando no botão da olhadinha. <laughs> Meu Deus. Oi. Ah, não, baby. Olha só, baby. O possuído. Do Free Fire. Não tem treinamento 5 horas não, doido. <laughs> Fala aí, seus mitos. Você que assistiu até aqui. Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal. Falou, é nóis.